ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਇਨਫ ਗੋਰੀਏ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਟਫ ਗੋਰੀਏ ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਇਨਫ ਗੋਰੀਏ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਟਫ ਗੋਰੀਏ ਤੇਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਚੱਲਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਰਦੇ ਤੂੰ ਵਰ ਕੇ ਜੁਰਫ ਗੋਰੀਏ ਪਰਦੇ ਤੂੰ ਵਰ ਕੇ ਜੁਰਫ ਪੁਰਦਾ ਰੱਖੋ ਨੇ ਤੇਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਪੱਖ ਓ ਪੁਰਦਾ ਰੱਖੋ ਨੇ ਤੇਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਪੱਖ ਰੂਹ ਨਾਲ ਕਦੇ ਤਾਂ ਸੀ ਯਾਰ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਦਿਲ ਜੋੜਨੀ ਦਿਲ ਜੋੜ ਕੇ ਤੂੰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੋੜਨੀ ਓ ਤੈਨੂੰ ਯਾਰੀ ਟੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਯਾਰ ਦਾਰੂ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਡਰਾਮੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੋਣ ਵਾਲੀਏ ਓ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਦੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਚਾਲ ਝੂਠੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਏ ਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਸੀ ਨੇੜੇ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਸੀ ਨੇੜੇ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਬੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾੜੇ ਬੋਲ ਕਦੇ ਤੋਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਦੱਸ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਦਿਲ ਜੋੜਨੀ ਦਿਲ ਜੋੜ ਕੇ ਤੂੰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੋੜਨੀ ਓ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਯਾਰ ਦਾਰੂ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਕੋਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸੋਹਣੀਏ ਨੇ ਰੋਲ ਗਈ ਤੇਰੀ ਮੋਟੀ ਜਹੀ ਅੱਖ ਸਾਰਾ ਭੇਦ ਖੋਲ ਗਈ ਤੇਰਾ ਕਿਨਿਆਣਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰਕਾਨੇ ਤੇਰੀ ਨੱਕ ਦੀ ਨਸਾਨੀ ਸਭ ਸੱਚ ਬੋਲ ਗਈ ਸੱਚ ਬੋਲ ਗਈ ਓ ਚਿੜਿਆ ਰੋਹ ਚ ਛੱਡ ਰੋ ਨਾਲ ਤੁਰ ਗਈ ਚਿੜਿਆ ਰੋਹ ਚ ਛੱਡ ਰੋ ਨਾਲ ਤੁਰ ਗਈ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਰੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਦੱਸ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਦਿਲ ਜੋੜਨੀ ਦਿਲ ਜੋੜ ਕੇ ਤੂੰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੋੜਨੀ ਹੋ ਤੈਨੂੰ ਯਾਰੀ ਟੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਯਾਰ ਦਾਰੂ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਇਨਫ ਗੋਰੀਏ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਟਫ ਗੋਰੀਏ ਟਫ ਗੋਰੀਏ